Topesi bino partout esika bokolanda biso ba mbote bisika bozali tozali awa vraiment na commune ya Lemba na Lemba Salongo na residence ya ba maman na biso atiki biso Suzy Bantu mais toza na CG CG bonjour bonjour CG bato batala biso de, de partout nayebi te sango ya liwa ya maman na biso Suzy Bantu ezwaki yo wapi euh, j'étais en plein tournage nous étions en tournage na ba Mokwata Moseka Nde ba ndeko oyo bazalaki na maman na biso Souzy heure akufi mingi ba contactaka ba bengi president Elombe soki ba rate ba bengaka ngai ba pesa ngai information na moni Fatu soki a relancer ngai po apesa ngai information parce que je devais maintenant informer à la corporation na communaute na biso nionso donc ezuaki ngai en plein tournage on a meme stopper le tournage to reporter yango donc directement na Nakomami mbangu na na cinquantenaire voilà c'est un peu ça. Lelo toza lundi tokuti yo na residence programme eza ndenge nini pona corps ya maman na biso Souzy Bantou? Voilà d'abord hier nous etions hier hier dimanche nous etions en première concertation avec la famille donc un noyau des artistes ezalaki accompagne conduite une delegation qui etait conduite par le president Elombe president Elombe nde amemaki delegation wana Tosololaki na ba ndeko ya libota, tomekaki ko echanger dejà na ndeko ya libota et officiellement on les a presente nos condoleances, condoleances ya ba artistes comediens nionso et puis toyebaki quand meme ndeko na biso akufi na nini, tomeki ko se ba expliquer biso et puis tomeki ko echanger na bango lolenge nini toko rendre ndeko na biso ba hommages moko digne, merite. Là c'etait hier et on s'est convenu aujourd'hui comme ezali 48 heures ya liwa na ye, Esengelaki ba embaumer ye nde ndenge oko mona nga boye towuti morgue ya hopital ya cinquantenaire c'etait d'abord pour payer ba frais oyo nionso lies na ko embaumer na ba accessoires donc on vient de là on etait avec la famille biologique le president Elombe Il y'avait guesho, j'ai vu modero, fatou, nous etions là avec la famille towuti c'etait tokeyi kaka po na frais, on nous a dit que le medecin oyo ako embaumer akoya ba après midi, voilà comme il y'avait d'autres courses tosali ba courses wana mbangu mbangu na famille, nous sommes allez na esika to penser veuillez mortuaire ekoki kosalama, ko presenter libota ba apprecier yango hein, wana kutu guesho mutu azalaka azo occuper makambo wana. Ba moni salle esika to pense veuillez mortuaire ezala kaka na lemba bon eza ko bomba te suggation ezali alliance centre culturel de lemba que veuillez mortuaire esalama wana allez de lemba non loin de la famille on a pense à ça on a presente delegation ya famille wana ba apprecie yango esikaki ba tozua confirmation na yango maintenant là maintenant tozo zonga nayaki fallait na ko deposer bango Maintenant nous rentrons sikoyo na cinquantenaire pona Cormbome sikoyo là on s'etait dit que payer les frais Cormbome sikoyo ekosalama na sikoyo parce que le medecin on vient dejà nous appeler euh, il faut embaumer trois corps bien non non Souzy aza troisième corps déjà premier corps babandi donc nous devons se rendre na cinquantenaire rapidement pona ko assister na ko embaumer ndeko na biso Souzy Ok merci beaucoup Serge tozwa temps ebele te donc pour le pro, ba programme nde bakunda na temps d'abord ba Programme phare pour le moment eza nini? A message à tous les artistes comediens nous avons à part mama Souzi tokufeli mpe papa Koko Dioko donc toza na matanga ya ba artistes comediens mibale donc ndeko na biso Souzi Bantu na Koko Dioko Pour le moment rassemblement general ya ba artistes ya comediens nionso artistes ya comediens, scenaristes, metteurs en scène, realisateurs moto oyo nionso azalaka tout autour ya milieu na biso ya theatre congolais. Reunion monene ekosalama mokolo ya mercredi, mercredi oyo eza le premier? le premier mars na ngonga ya 16 heures. Artistes ya comediens nionso. Tournage kata nanu yaka na reunion tosolola lolenge nini makambo nini etali bobsec ya maman na biso ndeko na biso Souzy Bantu pe Kokodioko donc na alliance alliance franco congolaise oyo ezalaki tonobenga Na kala na le centre centre ki ekoma lelo centre culturel de Lemba oyo ezalaki alliance franco congolaise oyo toyebi na sous region na Lemba reunion ekosalama wana comedien nionso tokutana wana sans exception ni de gauche de droite oyo ni de generation donc biso nionso tokutana na 16 heures pour parler obseque ya Souzy Bantu pe ya kokodioko. Donc na minutes oyo batu batali biso tout à l'heure ba retenir que bakei ko embaumer la defaite Souzy Bantu. Soki pe bokoki ba tokoki ko embaumer ye. Voilà Ann c'est une grande chaine qui nous accompagne na ba moments nionso. Na ba moments ya pasi, na ba moments ya esengo tu es toujours là avec ta camera et ton micro en or. Voilà. Donc j'appelle ça honore parce que ça musala ya malamu ya Merci. que ça soit euh, Vincent il est là ma- bien qu'il est rare mais il envoie son cameraman qui est toujours là le reporter est là je le salue lui dis merci na musala bosa na bandeko nyonso ba chaîne nyonso oyo ba comprenaka biso bakatale ya tv eza ebele ba ifoku tv baza kaka ba tv ba tv donc merci Bino sikoyo eh wewe nayebi yo sala mwa difference aoen Aisha okoko net work. Merci beaucoup CGE. Voilà pour conclure nous demandons aux artistes et comediens eloko moko eh de garder une pensee pieuse na memoire ya ndeko na biso na ba memoire ya ya kokodioko pe na souzy bantu et puis nous profitons pour remercier ba soki mutu a presenter bino ata ba condoleances merci mingi le general dodo tshinyama. le General Dodo Tshinyama, merci l'honorable Francis Tshibalabala ainsi que l'honorable Christelle Vuanga, merci na ba condoleances toyambi yango ba comedien bayebi, merci mingi na na pense. Ah voilà fidèle telespectateur amoureux ya Cathy Kapesa television très cher internaute toza vraiment na esengo makasi ya Nako kota na bino sur lelo pona ko presenter bino emission na biso tobengaka temps fort. Temps fort ya lelo eye ko kuta biso na sango ya mawa oyo toye ko kabola mawa na ba ndeko artistes, ba artistes comediens oyo ba bungisi moko na bango eza bongo Souzy Bantu. Souzy Bantu oyo ayebani mokili mobimba na ba oeuvres naye asalaka ya malamu bo sepelaka nango vraiment. na niveau ya niveau international oyo bomesana kolanda ye juste pour vous dire que lelo oyo atiki biso akufa mokolo na samedi euh, awa na ville province ya Kinshasa na hôpital ya cinquantenaire awa toza na résidence familiale esika oyo matanga ezali je crois euh, bouti koyoka témoignage ya oxygène oyo aza secreteur na nzela ya collègue na biso Aïcha Koko oyo ameki ko tshola na ye ko interviewer ye voilà tozo continuer musala juste pour vous dire que corps eza na niveau ya cinquantenaire bazo kende ko embaumer ye lelo oyo bozo mona famille na equipe ya delegation ya ba artistes comediens oyo eza chapeaute epa ya president oxygène donc bazo kende na niveau ya cinquantenaire pona ko embaumer ye Alors programme nanu epesami te je crois bokoki kolanda interview ya president oxygène ndenge alobi toza wana na famille tozala pe ensemble na bino pona kopesa bino programme bo retenir que souzy bantu akufaki samedi après dimanche nango nde toye kozwa pe lisusu sango ya liwa ya koko dioko koko dianzombo pona ba ndeko bayebi ye ye pe atikaki biso mokolo ya dimanche alors Atika pesa ndenge ezalaka toujours pene pene pene ya ba artistes pona ko kabuana na bango mawa nde bo moni to saleli bino elema oyo alors tozo bongisa pe ko kutana pe na famille ya papa Kodioko pona ko solola ko yeba nini ekoma ki boketeni que Souci Bantou a belaki. abeli lokola batu nioso tout après ye wana asali nini atiki biso voilà Gracie ifungi ozwa delegation ya batu ba artistes comedien na famille ndenge bazo kende awa sikoyo na cinquantenaire pona ko embaume maman Souzy Bantou le programme est toujours reste nanu batie te mais au moins boyoti kolanda ndenge president alobi esika oyo corps ekozala katika pesa television toza wana pona bino bo s'abonner massivement po bozwa integralite ya obseque ya souzy bantu greci ifungi merci pona pona pona assistance na yo na prise de vie merci cette fois ci na ingenieur rigen oyo azo sunga biso merci na jonas munganga merci na djo fils okungu pourquoi pas na papa jeff loma papa jeff merci motema maman francine vraiment merci na toi pourquoi pas na sommet kapesa elle est sommet kapesa vraiment Eh papa moko bion ndenge na lobaka eh motema ya maman cathy kapesa maman moko bion eh jeannette kapesa yaya moko bion donc na sens wana tozo continuer eh musala et pourquoi pas eh na bino tout oyo bolingaka cathy kapesa bo s'abonner hein massivement bo s'abonner massivement po bozala eh desi te merci à toi aussi eh pascaline otungi voilà merci toza mula tosala musala kaka ndenge Tozo lingela ngo ezala kitoko. Sans oublier talo shima mon ami bon retour à Kinshasa talo shima bon retour à Kinshasa na si faut to kangama dejà kala te eh yo mutu osalaka fierite ya katika pesa niveau ya Paris oza dejà na Kinshasa awa talo shima ma zalaza il faut tozala zala la merci on se retrouve à la prochaine numero bye.